それより後ろの子ネズミ3匹もここへ呼んだらどうアイスまた君かキュウリの子もいるみたいだしサスケ君とどっちが強くなってるか見てあげるわ。 剣を返せ返せはないだろうナルト君ずれてるそれサスケ君のことが知りたいなら力ずくで私から聞き出してみなさい きればだけど。なだあれは君 人中力としてかなり成長してるねキュービの力がどんどん強く人中力らしくなっちゃってるわね見張り役に選ばれたのね私の実験も少しは役に立ったじゃないそんなことより今 私のサスケくんがてめえのもんじゃねえ俺の前で自分のものみてえに何なのあのチャクラ ャクラだけで。 人中力の力を借りて。 あんなチャクラをまとったら普通はナルト まさかこれほどとはナルトがこっちに この草薙の剣をもってしても貫けないとはねまるで化け物同士の戦いじゃないか 今じゃ自分の意識すら飛んでしまってる悲しい子だ我慢我慢よ私にはサスケくんがいるクソ間に合わなかったか 君たちを生かしておけば暁のもう一人くらいは死い助ける代わりに今しかない おか式自順術